Зараз тенденція змінилася, Ми вже готуємось до наступу, до штурмових дій. І ось на протязі е, двох тижнів наш батальйон займався навчаннями. От, Ми готові до виконання бойових завдань. Поступово-поступово ми просовуємось, далі е, займаємо позиції ворога. От, ну, Потихеньку, потихеньку і досягаємо своєї мети. вперед! А вони самі хочуть виконувати ці задачі і вони мотивовані. Тому я бережу своїх хлопців. Я їх дуже люблю, ми як одна родина. Я все роблю для того, щоб максимально повернути моїх хлопців до своїх родин, живими і неушкодженими. Тому що ці хлопці це скарб Києва, це скарб України. Ці хлопці, які прийшли в перший день війни це той фундамент нашої нації, на якій тримається Україна.